Hello friends welcome back to the मोनोटोशन तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले अलकाजार के ओनरशिप रिव्यू के बारे में आप सबसे शेयर करेंगे इसका एक्चुअल ओनरशिप रिव्यू तो मेरे साथ है इस गाड़ी के owner advocate Garvit and Namit ji so first of all sir thank you so much both of you आपने हमारे लिए टाइम निकाला थैंक यू सो मच आपका भी हमें भी मौका मिला आपसे मिलने का और ऐसे रिव्यू देने का अपनी खुद की गाड़ी का okay so sir first of all ये बताइए कि ये अलकाजार का कौन सा वेरिएंट है और आपको कितने का पड़ा ऑन रोड सर ये है प्लेटिनम ऑप्शनल ओके और ये है हमें पड़ा है ऑन रोड mm-hmm. हरियाणा के हिसाब से twenty two point seven five के हूँ ओके ऑन रोड ओके ठीक है तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राइसेस है जो हरियाणा के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस है तो अगर आप किसी और स्टेट से गाड़ी खरीदते हैं तो डिफरेंट प्राइसेस हो सकता है और ये भी बता दूं कि अगर आप हुंडई की गाड़ी खरीदना चाहते हो सिरसा के आसपास के एरिया से है तो डीलर का कॉन्टैक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो ये बताइए कि आपने यही वेरिएंट क्यों फाइनलाइज किया सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गाड़ी अवेलेबल थी we are the first one to purchase the car in the city तो ये पहली गाड़ी थी ये इनकी लॉन्च कार थी बेसिकली इन्होंने फर्स्ट डे जब लॉन्च करी थी एटीन जून आई गेस तो उस दिन ये इसी गाड़ी को इन्होंने लॉन्च किया था basically we were looking for seven seater okay seven seater का मतलब सेगमेंट हमारा एस में सिक्स सेवन सीटर का था hmm. तो जब ये गाड़ी देखी तो इसके बाद इस पर मन टिक गया और ये ले ली फिर उसके बाद hmm. और यही गाड़ी हमने शोरूम से ट्वेंटी सेकेंड को परचेज कर ली okay. वेट ही नहीं करा किसी का बुकिंग करवाने का और का ये सेम डे डिलीवरी ले ली हमने कार की ठीक है और मैं ये मानता हूँ कि आपने ये गाड़ी खरीदने से पहले काफी सोचा होगा काफी वेट किया होगा काफी अच्छी खासी <laughs> रिसर्च करी होगी लास्ट मंथ से हम गाड़ी के ऊपर एग्रेसिवली देख रहे हैं लास्ट एक साल से हमारा प्लान था कि गाड़ी लेनी है लॉकडाउन तो के चक्कर में हम ले नहीं पा रहे थे लॉकडाउन के चक्कर में कह लो या बेसिकली कार मतलब नहीं आ रही थी और हो रही थी तो वो बस डिले हो रहा था कार लेनी थी तो हमने काफी कार्स भी देखी है जैसे सफारी देखी जीप हम्म। देखी एम जी हेक्टर शोरूम भी नहीं है तो भी हमने हिसार से स्पेशल यहाँ मंगवाई ओके फिर उसके बाद ये जब आई तो हमें सेटिस्फाई हुआ नहीं यार ये कार है हमारे लिए तो इन्होंने पूरी रिसर्च करी हुई है और आपको बड़े अच्छा डिसीजन जो है इस वीडियो में मिल सकता है अगर आप कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है आपको तो ये बताइए कि आप इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे इससे पहले हम चलाते थे सनी बेसिकली वो सिडान कार थी हम्म। हम लोग एडवोकेट्स हैं तो थोड़ा सा सेगमेंट हमारे लिए professionally segment is only sedan तो इसलिए वो रखी हुई थी फिर वो बस चेंज करनी थी काफी टाइम हो गया था एंड नाउ हमारे पास भरना थी ओके तो वो भी सिडान ही थी ओके तो इसमें हम लगा था कि एसयू में जाना है थोड़ा चेंज करना है न्यू ट्रेंड है अब कि SUVs are the new upcoming trend तो बस था कि अब एसयूवी ही लेंगे उसकी फील देखते हैं कैसी रहती है क्या है तो इसलिए तो आपने जब टेस्ट ड्राइव कंपैरिजन किया था आपने बताया कि बाकी गाड़ियों के साथ जैसे टाटा सफारी एमजी हेक्टर और बाकी गाड़ियों के साथ हाँ जीप कंपस तो क्या आपको डिफरेंस लगा और फिर इसी का ही मन बना सो so बेसिकली पहले बात तो जो अगर सफारी को पहले मैं अगर लूँ हम्म। तो Safari was our first choice जब ये लॉन्च नहीं हुई थी इसका लॉन्च भी डिले हुआ था आई गेस दो हम्म। महीना ड्यू टू लॉकडाउन ओनली जो वेव आई थी सेकेंड हम्म। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे थे कि ये गाड़ी आ जाए इसको रिव्यू देख हम लोग सफारी लेने वाले थे कौन सी लेनी है चॉइस करनी थी अब कौन सी लेनी है तो हम्म। सफारी हमारी ऑलमोस्ट डन थी डन थी हम्म। तो उसके अंदर सेवन सीटर वाला मॉडल हम लोग देख रहे थे उसका भी टॉप हैंड ही देख रहे थे हम डीजल हम्म, का ही ये डीजल ही है कार ये सो so, उसके बाद फिर इसको वेट करा इसके आ, उसकी हमने टेस्ट ड्राइव भी ली उसको हमने चलाकर भी देखा इवन हैरियर भी हमने कंसिडर करी बट वो 2.0 है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 1.5 है तो एक तो इसकी इस वजह से माइलेज बढ़ जाती है हम्म, हम्म, हम्म। ऊपर से हैंडलिंग अच्छी हो जाती है गाड़ी स्मूथ हो जाती है और लाइट हो जाती है सिटी ड्राइव बहुत अच्छा मोड इसका है वो आप गाड़ी सफारी सिटी में नहीं चला सकते ओके ऑफ रोडिंग में भी नहीं है बट वो अपने सेगमेंट में अलग कार ही है इसको कंपैरिजन में देखा जाए तो ओके okay. उसकी हाइट ज़्यादा है उसके अंदर वेट ज़्यादा है उसके अंदर थोड़ी नॉइज़ भी इससे ज़्यादा रहेगी वो एक टाटा का अच्छी कार है अल्टीमेट कार है but it can't beat this Alcazar of features wise तो बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पा रही वो तो मतलब ये सिटी और हाईवे सारा कम्बिनेशन मिला के आपको जो ड्राइव में ये बेटर लगी बहुत बेटर लगी वेरी कंफर्टेबल और वेरी स्मूथ ड्राइव अभी हमें वन मंथ हो गया ड्राइव करते हम्म। हुए हमने अराउंड टू थाउजेंड प्लस चला दी दिल्ली भी हरियाणा उधर हम्म। चंडीगढ़ भी हमें हाँ, कहीं इशू नहीं आया पिकअप में कोई दिक्कत नहीं आई फुल लोडेड कार थी हमारी फोर फाइव पर्सन गए थे चंडीगढ़ कोई इशू नहीं आया परफॉर्मेंस वाइज पूरी पिकअप दी प्लस एवरेज भी इसने हम्म। अभी तो सर्विस हुई नहीं तो भी हम्म। हमें 15 की एवरेज दे रही है ये तो 15 प्लस की आपको 15 प्लस की एवरेज मिल रही है तो expected service we are expecting 18 plus तो ये काफी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है माइलेज का जो आपने हम्म। बता दिया plus this is an automatic variant okay अगर आप मैनुअल में जाओगे तो आई गेस और, टू का एवरेज आप ऐड कर सकते हो उसमें ठीक है ठीक है तो आपने बताया हाईवे पे फुल लोडेड कार तो ओवरटेकिंग में आपको लगा ऐसा लगा हो कि गियर छोटा करना पड़ रहा है या नहीं नहीं नहीं कोई इशू नहीं आया परफॉर्मेंस वाइज बहुत स्मूथली और बहुत अच्छी पिकअप है जो हुंडई हम्म। का नाम चलता है कि हुंडई की पिकअप हम्म। है वो है ही इसमें और इसमें वैसे भी टॉर्क बढ़ा रखा है क्रेटा से भी जैसे क्रेटा में भी सेम इंजन है इसका बट इसमें टॉर्क ज़्यादा है तो इसमें परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा स्मूथ है इसकी चलने की ड्राइव और बात करें जैसे चलाते हुए टर्न लेते हुए ये जो हमारे ए पिलर्स हैं इनकी इनकी वजह से कोई विजिबिलिटी की दिक्कत ऐसा लगा नहीं ऐसा अभी तक कोई इशू नहीं है बहुत अच्छी विजिबिलिटी है चारों हम्म, तरफ से देख हम्म। मतलब और पूरे कैबिन की बात करें रियर सीट्स की बात करें तो आपको एसी की परफॉर्मेंस कैसी लगी एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इवन उसको कम करना पड़ता है <laughs> क्योंकि अभी तो नई कार भी है ये भी कह लो बट ए इसका अल्टीमेट है हमने ऑनडाई पहले भी रखी जैसे वरना हमने रखी हम्म। थी तो उस टाइम पर भी हम सेटिस्फाइड थे इसकी सर्विसेज हम्म। से और इनकी मेंटेनेंस से एक तो मेंटेनेंस बहुत लो है as compared to other brands और ऊपर से कोई इशू नहीं आया एट मतलब फाइव इयर्स हमने सेवन सेवन इयर्स हमने फाइव इयर्स हमने हम्म, वरना रखी थी तो फाइव इयर्स के डाउन द लाइन हमें किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं थी वो तो बस गाड़ी चेंज करनी थी तो हमने कर ली थी दैट्स इट और एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन और जो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी कंफ्यूजन भी होता है उसमें कि कलर आपने कैसे फाइनलाइज किया और ये कौन सा कलर <laughs> वो ये बताएगा आपको ऐसी ऐसे कोई इशू नहीं है एक्चुअली क्या है हमारे पास पहले बनना थी वाइट कलर सन्नी थी सिल्वर तो इस बार हमने सोच रखा था कलर ही लेंगे प्रोफेशनली मैं इसको व्हाइट कलर के लिए बोल रहा था ये थोड़ा था कि व्हाइट में जाना है सिल्वर में जाना है बट <laughs> मेरे को ये देखते ही पसंद आ गया ये लॉन्चिंग न्यू कलर है ये ना ब्राउन है ना ब्लैक इसका नाम है Taiga brown Taiga brown brown तो ये दिन में ऑलमोस्ट धूप में जब आप देखोगे तब आपको ये दिखेगा ब्राउनिश hmm. और रात को जब आप देखो तो ग्रेइश दिखता है ये मतलब hmm. इसकी रिफ्लेक्शन ऐसी आती है कि ग्रे कार ग्रे कलर की कार दिखती है तो ये कलर बहुत अच्छा लगा ओके प्लस इस गाड़ी ये गाड़ी लॉन्च भी इसी कलर में हुई थी, तो वो एक अलग ही इम्पैक्ट दे रही थी तो वो मज़ा आ गया गाड़ी को देख उसी टाइम बस ये हो गया कि चलो यही लेंगे मैंने वाइट फिर ड्रॉप कर दिया ओके <laughs> और हाईवे uh, पे आपने बताया कि आपने चंडीगढ़ भी uh, आपका ट्रिप का है तो आपको कभी ऐसा लगा कि यार थकावट हो रही है गाड़ी चलाते हुए या पीछे वाली सीटों पे बैठे हुए किसी को ऐसा फील हुआ कि सीटिंग कंफर्ट जो है उतना अच्छा नहीं है ऐसा कुछ नहीं नहीं फुल कैप्टन सीट्स जो है ना हम्म। ये अल्टीमेट है बेसिकली हमने सेवन सीटर छोड़कर सिक्स सीटर इसलिए लिए है क्योंकि कैप्टन सीट ज़्यादा कंफर्टेबल होती हाँ, है प्रॉपरली हाँ। आप बैठ सकते हो ऑब्वियसली एक सीट बीच में से हटा दी गई है हाँ। <laughs> उससे ये भी होगा कि जो लास्ट में भी जो बंदा बैठेगा वो ना कट नहीं वो कट ऑफ नहीं होता वो आपसे पूरी मिल जाएगा उसको लेग रूम मिलता है देन उसको विजिबिलिटी मिलती है हम्म। पूरी गाड़ी की बल्कि सफारी से बैठने में यहाँ कंफर्टेबल ज्यादा है उसमें भी सिक्स सीटर आता है जैसे हाँ, हाँ, हाँ. तो उसका जो वेरिएंट है और इसका वेरिएंट हम्म। में ये ज्यादा कंफर्टेबल है इसके कुशन सीट्स और कैप्टन क्रू सीट्स तो सस्पेंशन आपको इस गाड़ी के कैसे लगे ओवरऑल कि काफ़ी आपको ऐसा लगता है कि झटके जो है वो ज़्यादा महसूस होता है बड़े खड्डे या बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेती है ये बड़े खड्डों को गाड़ी पहले हम सोच रहे हैं कि एस ले रहे हैं कि तो हम्म। पहले पीछे बैठने वाले कंफर्टेबल ना लगे क्योंकि सीडान बहुत कंफर्टेबल होती है as comparison to S U but इसमें कोई इशू नहीं है सस्पेंशन हम्म। बिल्कुल सही है क्योंकि हम्म। आराम से आप कंफर्टेबली बैठे हो कोई झटके कोई दिक्कत नहीं है प्लस आई गेस इसकी हाइट सफारी और हेक्टर से कम है हम्म, हम्म। तो आप लो फील करते हो थोड़ा सा बैठा हुआ तो जितने लो आप होते हो उतने आपके खड्डे और जितने भी आपके सस्पेंशन है अच्छे मूव करते हैं और हम्म, और आपने कभी ट्राई हाँ, की होगी हंड्रेड प्लस स्पीड पे हाँ तो आपको ऐसा लगा कि बाहर से जो विंड शील्ड से हवा की जो नॉइस आ रही है वो ज़्यादा या स्टेबिलिटी नहीं है हाई स्पीड पे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं मैंने अराउंड इसको 120 की स्पीड पे चलाया है 125 तक भी चलाया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है साउंडलेस कार होती है एकदम जैसे अभी है वैसे ही साउंडलेस कार है सौ की स्पीड पर भी वन की स्पीड पर भी इवन मतलब जो ये कंपनी ने क्लेम किया है कि इसके अंदर सिर्फ जो आवाज़ है वो इसकी एयर प्योरीफायर की है सो दैट इज़ ट्रू मतलब अगर आप बिल्कुल शांति से बैठे हो ना तो आपको सिर्फ एक आवाज़ आएगी वो इसके साउंड की इसकी हवा की पता लग रहा है कि गाड़ी स्टार्ट भी है क्योंकि इंजन डीजल का बहुत बोल बहुत स्मूथ है बहुत स्मूथ है ओके और आपको बिल्ड क्वालिटी के बारे में कुछ फील हुआ अभी तक इस गाड़ी का विंडो uh, बंद करते हो ओपन करते हो जनरली जो एक पुराना तरीका है कि हाँ गाड़ी सोलिड है ऐसा कुछ हैवी डोर्स लगते हैं ऐसी हम्म। बात नहीं है इवन जब मैं बूट बंद करता हूँ तो प्रॉपर प्रेशर लगता है मतलब लगता है कि कोई मैं हैवी कार या एक प्रीमियम कार को हम्म। खोल रहा हूँ या बंद कर रहा हूँ पूरी प्रीमियम फील आती है हर जगह पर हर हर एंड पर और म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो टच एंड लैग लगा कभी टच में कभी लैग है या अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं ऐसा तो बिल्कुल इशू नहीं आया और गियर लैग्स वगैरह ऑटोमेटिक है तो कभी ऐसा लगा हो कि गियर में लैग बहुत स्मूथ है बहुत स्मूथ है ओके तो अब बात कर लेते हैं सबसे पॉजिटिव आपको इस गाड़ी के क्या लगे सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगी इस गाड़ी में एक तो ये फीचर्स वाइज में हम्म। किसी को भी बीट नहीं करती है इस प्राइस रेंज इस प्राइस रेंज में इसका मैं देखता हूँ ये क्लस्टर है सफारी का हेक्टर का और जीप, जीप कंपस का क्यों इन्होंने यहाँ पर आपको एयर प्योरीफायर भी दे दिया साउंड सिस्टम हम्म, हम्म, भी आपको बॉस का इन्होंने दे दिया प्रीमियम प्लस इन्होंने आपको जो ये वॉइस असिस्टेंट जो ऑफर करता है हेक्टर हम्म। तो इन्होंने ब्लू लिंक के नाम से दे दिया आप हम्म। इसको बोलकर ऑन ऑफ करवा सकते हो हम्म। अपना सारे ऑपरेशंस वॉइस कमांड पे चलते हैं तो वो एक फीचर आ गया दे दिया आगे पीछे दो वायरलेस चार्जर इसमें दे दिए six wireless six charging ports दे दिए मतलब छह जने हैं छह जनों को अपना अपना individual personal car charging port मिल रहा है तो ये सब फीचर्स जो हैं और भी एंडलेस फीचर्स हैं अभी मतलब मैं एक एक डिस्क्राइब करने जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा बट दो फीचर वाइज तो किसी को बीट ही नहीं कर सकती इस वे में इस इस सेगमेंट में इस प्राइस में इस कार का कोई अभी तक तो नहीं है और इसी कारण से ये कार हमने परचेज करी और आपको क्या अच्छा लगा इसको सर मेन इसमें है थ्री सिक्सटी वो कैमरा जो अभी कोई गाड़ी में आता ही नहीं मतलब आ रहा है बट इस सेगमेंट की गाड़ी में नहीं आया हम्म। जैसे आप ये देख सकते हैं मैं अभी थ्री सिक्सटी वो कैमरा ऑन कर रखा है हम्म। आपको आगे का व्यू दिख रहा है ये आपको और क्लोज पता लग जाएगा कि कहाँ आपको मुड़ना है क्या है प्रॉपर आपको पता लग रहा है कि कहाँ आपकी कार चल रही है ऑन द वे ये आपको साइड के पता लग जाएंगे हम्म, ये साइड व्यू आ रहा है पीछे का ये आपको बैक व्यू चलती हुई गाड़ी के अंदर बैक का बैक व्यू कि आपका डिस्टेंस कितना है कार के बीच में और में तो ये बहुत अच्छा फीचर है सेकेंडली इसमें जैसे एक और फीचर है जब आप इंडिकेटर देते हो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दोगे तो लेफ्ट तो साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा ओके और अब जैसे आप राइट साइड का इंडिकेटर ऑन करोगे तो आपको राइट तो साइड के अंदर का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा उसी के अंदर क्योंकि कम्प्लीटली डिजिटल में पूरा डिजिटल है इसके अंदर ही आपको सारा व्यू मिल जाता है आपको साइड मिरर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है तो ये फीचर्स ये फीचर जैसे आप उसमें देख रहे हो गाड़ी जो आपकी चल रही है वो दिखती है बेसिकली एस में क्या प्रॉब्लम आती है आपको आपकी साइड्स नहीं पता चलती आपकी गाड़ी बम्पर लग जाते हैं कई बार साइड से तो ये जो फीचर है ना इस फीचर से आप हमेशा गाड़ी अपनी सेव कर सकते हैं मतलब मैं तो गाड़ी अंदर करता हूँ घर के बाहर करता हूँ तो सिर्फ इसमें देखता हूँ मेरे को साइड मिरर्स आगे पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है मैं इसमें देखता हूँ मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है और वहाँ से मैं गाड़ी अपनी पार्क कर लेता हूँ तो दिस इज़ अल्टीमेट फीचर और जिसके लिए मैं मतलब इसको अलग से फ़ैन हूँ इस फीचर का तो ये जो ऐप हम्म। चलती है विदाउट लैग चलती है हम्म। मतलब तो ये जो आपको सबसे अच्छी सबसे मतलब पॉजिटिव चीज़ लगी इस गाड़ी की बहुत अच्छी मतलब ये एक अल्टीमेट फीचर है जो बहुत मतलब मैं कहता हूँ बहुत प्रीमियम कार्स में मिलेगा ये अगर मिलेगा तो ओके मतलब पूरी तरह सेटिस्फाइड है यस फुल्ली सेटिस्फाइड है अभी तक तो मतलब <laughs> कोई इफ एंड बट नहीं है ओके okay. एंड uh, कोई कमी आपको लगी हो कि शायद हुंडई को uh, नहीं देनी चाहिए थी ऐसी कमी कोई नेगेटिव लगा हो कोई इस गाड़ी में अगर एक सजेशन है तो मतलब ये हो सकता है कि जो लास्ट की सीट्स जो हैं लास्ट की टू सीट्स जो हैं उन्होंने सीट्स का साइज़ थोड़ा छोटा रखा है हम्म, हम्म। उससे बेसिकली क्या होता है आपकी थाई सपोर्ट कम मिलता है आपको हम्म, तो अगर जैसे I am around six feet तो मैं अगर सबसे पीछे बैठता हूँ दो आई एम सिटिंग कम्फर्टेबली और मैं बैठ के भी गया हूँ आराम से मतलब गया हूँ कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई बट आप जब लॉन्ग रूट पे जब जाते हो ना तो आपको थाई सपोर्ट चाहिए होता है और एक बैक सपोर्ट सीधा चाहिए होता है तो वो स्पेस थोड़ी कम हो जाती है बट इन्होंने क्या करा वो छोड़कर पीछे हमें बूट स्पेस दे दिया ट्रंक में और थोड़ा दे दिया हम्म। जो सफारी में नहीं है जो सफारी में नहीं है वो बूट स्पेस इन्होंने देने के चक्कर में सीट्स को थोड़ा छोटा कर दिया हाँ। तो वो अगर सीट्स क्योंकि एसयूवी कार के अंदर आप ट्रंक को बूट को कोई मायना देते ही नहीं हो हम्म। उसकी ज़रूरत है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है बट आप अगर वहाँ पर स्पेस कट करोगे तो सीट्स छोटी हो जाएंगी कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो दो मेरे को यहाँ पर बूट मिल गया एक डिग्गी मिल गई कि सामान थोड़ा बहुत रख के जा सकता हूँ बट हम्म। वो सीट्स अनकम्फर्टेबल हो गई उस चीज़ के लिए इसमें छोटे बच्चे तो आराम से बैठ सकते हैं लेडीज़ बैठ सकती हैं जिनकी हाइट छोटी है बट हम्म, हम्म। एक नॉर्मल सिक्स फीट का पर्सन जो बैठ के अगर जाए तो उसको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करेगा वो थोड़ा सा तो गाइज़ uh, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए हर लेटेस्ट गाड़ी गाड़ी का ओनर रिव्यू लेके आए रिव्यू लेके आए और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलेगा तो uh, ये था अलकाजार का एक एक्चुअल ओनरशिप रिव्यू बड़े ही अच्छे से uh, बड़ा ही एक्चुअल जो है एक्सपीरियंस शेयर किया है दोनों ने तो थैंक यू अगेन सर आप सबका तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ so thank you guys for watching this video